dis Bybelskooltyd, Handelinge tyd, reistyd waar ons grepe in hierdie groot 28 hoofstukke reisboek van God se Heilige Gees wat besig is om die Romeinse ryk te oorstroom saam meemaak. Vandag gaan ons so 'n bietjie inloer want ons gedagte is nie om hoofstuk vir hoofstuk weer te werk nie, maar om 'n paar grepe te kry op hoe God se Gees besig is om om die eindes van die wêreld in die Romeinse ryk te bereik binne die leeftyd van die apostels reeds vir 'n eerste keer. Handelinge 15 sluit ons by aan. Nadat Paulus hulle, so sal jy onthou verlede week, op die eerste sendingreis was, hy en Barnabas en Timoteus hulle in die steek gelaat het in Perge, was hulle in Antiochie in Pisidie, was ook in Iconium, Lystra, en Derbe. Daar het Paulus hulle vreesloos die evangelie gepreek, groot lyding op die lyf geloop. Paulus is onder andere gestenig en vir dood agtergelaat. En nou dat hulle teruggekeer het in Antiochië van waar af hulle vertrek het, daar aan die Orontes rivier, het slegte nuus opgedaag of moeilikheidmakers. Handelinge 15 vers 1. Uh eh, Joodse gelowiges uit uh Judea het daar aangekom en gesê dat as Christene uit uh, die nie-Joodse wêreld nie besny word nie, dan kan hulle nie gered word nie. Die besnydenis is nodig vir redding. Gedoorie waar. Ek hoor vandag alweer mense maak so iets met die doop, maar dis 'n ander gesprek. Paulus, hulle was baie ontstel lees ek Handelinge 15 vers 2. Hy en Barnabas. En uh, toes toes daar uiteindelik besluit daar na Antiochie dat daar duidelikheid moet kom dat die eerste apostelvergadering moet plaasvind. Die groot gemeente in Antiochie en die moedergemeente in Jerusalem moet saam vergader en uitsluitsel gee oor hierdie krities belangrike vraag. Moet Christene wat nie uit die Jodendom kom nie, besny word al dan nie. En toe is Eh, Barnabas, Paulus en 'n paar mense af na Jerusalem toe om oor hierdie vraag te gaan praat. En nou vertel Handelinge 15 vir ons van hierdie lewensbelangrike gesprek. Paulus verwys waarskynlik ook daarna in Galasiërs 2 vers 1 tot 10 toe hy hier rondom die jaar 48 met Paulus, ag met Petrus, Sefas soos hy hom noem en Jakobus en Johannes ook gesprek gevoer het oor die evangeliese inhoud wat hy gepreek het. As hulle dan daar kom, dan um, is die apostels en die leiers van Jerusalem se kerk daar betrokke. En dan is daar 'n party van die fariseërs. Uh eh, Lukas noem hulle in Grieks 'n uh, hieresis. Ons vertaal dit later met 'n sekte, maar ek dink tog nie dat dit daardie negatiewe betekenis hier nie. Maar hulle kom na vore en sê bekeerlinge 5 vers 5 moet besny word en die wet onderhou. En dan sal 'n lang gesprek apostels en die presbiteroi, die ouderlinge en dan staan Petrus op en hy sê dan nou vertel hy hoe God hom ehm um, ge, gestuur het om die evangelie ook aan nie Jode te verkondig en ek dink hy verwys verseker ook hier na Kornelius Handelinge 10 en 11. En God maak geen onderskeid tussen ons en hulle nie. Handelinge 15:9. Nou vir wat wil julle nou so las op nie Jode plaas? So vir Petrus is die bewys dat die Heilige Gees op Kornelius gekom het en op sy huishouding dat uh, die besnydenis nie vir hulle meer nodig is nie. Ons vers 11 En ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van ons Here Jesus gered word. En toe het Paulus en Barnabas aan die woord gekom, vers 12 van Handelinge 15, en hulle het vertel van die tekens en wonderwerke hoe God sy werk bevestig het toe hulle onder die nie-Joodse gebiede begin werk het. En toe hulle klaar was, het Jakobus opgestaan en onthou, dit is nou Jakobus die broer van die Here Jesus die aardse broer. Want Jakobus die apostel is reeds in Handelinge 12 onder Herodes Agrippa vermoor, het ons gesien. Nou staan hy op en hy sê dit is God wat besig is om vir hom 'n nuwe volk in te samel. En dan word 'n um, ehm, gedeelte uit Amos aangehaal dat God weer die bouvalle sal herstel dat hy die nasies weer sal roep tot sy eiendom. O, Amos en Safania het gedroom van die dag dat die nasies Jerusalem toe sal stroom. Jesaja het dit ook verwag dat daar 'n 'n volke toestroming sal wees. Maar nou is dit net mooi andersom. Dit is die Christene wat na die nasies toe gaan en die nasies kom dan na God toe. En daarom moet daar nie 'n las op ehm uh, die Jode geplaas word nie. En dan word daar besluit en uh, hierdie Griekse teks loop so bietjie moeilik presies wat besluit is. Uh Griekse manuskripte want ons het nie meer die oorspronklike teks van Handelinge nie. Maar dit lyk vir ons asof die mees gesaghebende Griekse tekste wat ons vandag het ooreenstem vers 20 dat die besluit is uh ons gaan dit nie vir julle moeilik maak nie. Al wat ons vra is moet net nie vleis eet wat aan 'n afgod gewy is nie. Dis onrein. Moenie onsedelikheid bedryf nie. Mooi gaya, ehm um, seksuele immoraliteit met ander woorde en moenie bloed drink nie van diere. Bloed uh, inneem nie. Dit word in sinagoges voorgeskryf. En toe word dit saam met 'n brief wat geskrywe is deur ehm um, Judas Barsabas en Silas lees ons in 'n briefvorm geplaas en teruggestuur. En dan het ons ook die brief soos wat hy gedikteer is, dis so mooi die besluit van die Jerusalem en Antiochie kerk word dan mooi op skrif gestel in vers 24 tot 29 en dan word die Christene daarmee begelei dat ehm um, Paulus en Barnabas uh en, en eh, Judas en Silas vir die mense sal kom inlig dat daar geen las op uh, Christene geleë gaan word uit die nie Jodedom asemhalwe hierdie drie voorskrifte dat hulle nie vleis eet wat na afgod gewy is nie, nie bloed nie en ook geen dier wat verwrig is nie en dat hulle sedeloosheid vermy. Besnydenis is uit. Nou. Stop net vir 'n oomblik. Dis 'n probleem. Want ek lees in Genesis 17, ek dink vers 11, dat God sê enige manlike lid van die verbondsvolk wat nie besny is nie, moet uit die verbondsvolk verwyder word. Nou jy sien Jode staan op tekste en vandag ook, ek kyk hoe veg Christen oor enigiets onder die son, oor seksualiteit, oor um, die doop, oor jy noem dit en dis 'n probleem en dan beklei Christen en dan moet jy 'n teks hê en as jy 'n teks het, papie, dan moet die manne ligloop. loop. Maar daar is tekste wat sê in die Ou Testament, as jy nie besny is nie, as jy uit. Nou hoe nou? Wel, Paulus weet dit. Paulus ken die Bybel, Petrus ken die Bybel. Maar in, in Romeine 4 begin Paulus met hierdie vraag worstel. Wanneer het Abraham in God begin glo? Toe hy besny was of was dit voor die tyd? Uh was dit toe hy as te ware God se verbond gehad het of was dit voor die tyd? Jy moet gaan kyk. Hy sê dit was voor die tyd. En daarom is Abraham volgens Paulus ook die vader van hulle wat nie uiterlik besny is nie. Jy hoef nie 'n merk aan jou lyf te dra om deel van God se nuwe volk te wees nie. Dis Paulus se argument. So Paulus leer ons al dat jy tekste se betekenis moet hou sonder om baie keer die letter van 'n teks te vat. Ha. Huh dit bly vir my boeiend interessant hoe die vroeë kerk met die besnydenis gemaak het. Dit leer my in hierdie tyd waar mense so beklei en elke ou hulle teks het. Ek doop so en ek doop so en ek glo dit oor seksualiteit en ek glo dat en ek glo dit oor wat te lewensmaak saak. Ehm um, en ek glo dit oor die eindtyd en ek glo dat weet jy wat? Weet jy wat is die vraag? Die vraag is God wil mense by hom hê. En Hy wil nie kulturele laste op mense plaas nie. En selfs al was die besnydenis die teken vir Israeliete, het Paulus deur die Heilige Gees se werk agtergekom die besnydenis werk nie. Dit maak nie mense meer godsdienstig nie. Dit dit daar moet 'n ander soort besnydenis, 'n Kolossense 2 besnydenis wees, een wat jou hart besny. Dit is wat tel. En daarom kan nie Jode ook deel hê aan Abraham al dra hulle nie die teken van Abraham aan hulle lyf nie. En daarom kan Paulus later vir die Galasiërs sê, ouens, hierdie besnydenis ding, want dan vat daai Joodse Christen om hulle los hom nooit nie. Hulle hulle slaan hom want hulle voel dit is die brand, dis die die die die dinkpunt van die wig dat Paulus nou gekompromiteer het. En uiteindelik jy moet maar gaan lees aan Galasiërs, dan sê hy Ouens, as julle julle besny dan sny julle julle eintlik uit Christus uit. Want as julle nou kom en sê die besnydenis moet weer tel, dan nou maak julle van 'n uiterlike teken iets wat nie meer nodig is nie. Jy hoef nie meer soos 'n Jood te lewe nie. Dit sê Paulus pad langs vir Petrus ook in Galasiërs 2. Jy is nou Christus is nou jou besnydenis. Jou hart is nou besny. Hy is nou jou Sabbat. Hy is die nuwe wet. Dis aangrypend hoe die vroeë kerk hieroor gedink het. Ons verloor dit 'n bietjie. Ons moet weer teruggaan 2000 jaar om te sien hoe lyk dit wanneer die kerk goed dink. En jy mag vra hoe lê mens Bybeltekste reg en beter uit? Al beteken dit jy hoef nie meer die letter van daai tekste te doen nie. Want vir dieselfde rede het Petrus dit moes agterkom in Handelinge 10 onthou jy toe die laken so die hemel uit afgesak het. En daar reine en onrein kos was in Levitikus sê, was dit Levitikus 11. Jy kom ons nou nie sulke kos eet nie. En die Gees nou vir hom sê Petrus ek het rein gemaak, jy kan. En dit beteken nou mense is ook rein en jy moet nou anderster oor kos ook dink. Beteken dit jy gooi die Ou Testament weg? Nee. Jy moet vra wat wil God daardeur sê? En wat het Christus daarmee gemaak? Ons lees nou die Bybel as Nuwe Testamentiese gelowiges deur Christus. Ons lees die 10 gebooie deur Christus. Ek het in die kerk geleer as Hannesstrom. Jy lees, jy begin met die 10 gebooie en dan lees jy alles van daar af en beoordeel alles. Die Nuwe Testament sê jy begin by Christus. Jy lees die 10 gebooie, die wet, alles deur Christus. Hy is die sentrum. Die Nuwe Testament praat van die wet van Christus. Gaan kyk bietjie. 1 Korintiërs 11, Galatiërs. In elk geval. En dan besluit Paulus en Barnabas, dit is tyd vir 'n tweede sendingreis. Handelinge 15 vers 36. Hulle was nou in Jerusalem en nou is hulle al die pad terug daar na Antiochië toe. En dan besluit Barnabas hy wil vir neefie Markus weer saamvat. Dis sy neefie oor ons. Nou Barnabas het gedros op die eerste sendingreis. Onthou jy Handelinge 13 vers 13. Dit is in sy huis daar in Handelinge 12 in Jerusalem waar ons gelees het dat sy ma 'n huis het waar die vroeë kerk bymekaar gekom het. En nou is hy saam met Barnabas, sy oom, daar in Antiochië. Barnabas dink hy het sy les geleer en Paulus sê, "Mmm, -mm, vat nie 'n droster nie." Ons is nie op 'n passasiersskip nie. Ek het nie tyd om die heeltyd met bang Markus en uitgebrande Markus en en brose Markus te werk nie. Ons is op 'n oorlogskip. Daar is slagoffers. Ons is op 'n geveg. Nee, Paulus is nie harteloos nie, moet my nie verkeerd hoor nie. Maar Paulus is ook nie besig om ehm um, sagte geestelike leiers te soek wat vir die geringste krisis handdoek in gooi en weghardloop nie. Deel van geloof is om die prys te bereken, het Paulus geweet. En dan uh, kom daar 'n skeuring. Die eerste skeuring in die kerk is tussen Paulus en Barnabas oor Markus. In Handelinge 13 het wat het Barnabas uh, die groot sendlinge in die steek gelaat. In Handelinge 15 hoor ek vers 39, hulle het so skerp verskil wat hulle paaie van mekaar geskei het. Toe vat Barnabas vir Markus en hulle gaan Siprus toe en Paulus rig vir hom twee nuwe ouens op, Timoteus en Silas of Silwanus, sy volle Griekse naam, hierdie ou wat nou die brief van Handelinge 15 geskryf het en hulle gaan toe weer op die roetes wat ehm um, uh, ons nou by gaan stil staan. Net een, nog een vraag, het Paulus en Barnabas, ach Paulus en Marcus versoen? Verseker. Colossense 4, lees ek dat Marcus by hom in die tronk is, as hy die Colossense brief skryf. Um, ehm, 2 Timotheus 4, lees ek dat as Paulus op die eind van sy leven is, sê hy vir Timotheus om vir Marcus te gaan haal. So Marcus en Paulus het weer paaie gekruis, hy het weer die pad geloop. <laughs> Trouwens, Colossense 4 is my aangrypend. Paulus is in die tronk en die wies wie van die vroeë kerk is daar? Lukas is by hom. Markus is by hom. Epafroditus, al die manne wat die aflosstokkie gevat het by die apostels. Die nuwe generasie leiers wat uh, die kerk van Jesus Christus 'n uh, eh, mensliker gewys moes verder neem as die nuwe aardse leiers. So Paulus het Markus nooit afgeskryf nie. En uh, hy het sy hand oor hom gehou. Maar Paulus was nie op hierdie oomblik bereid om te kompromiteer nie. En nou Handelinge 16. Ons is op die tweede reis van Paulus, die tweede groot beweging. Of en nou is Paulus onafhanklik. Van nou af volgens sy eie briewe. Hy het nog steeds kontak met Antiochie, die gemeente hierso, die tweede groot gemeente, maar hy tree nou heeltemal op sy eie op. En eh, dan gaan hulle weer op die roete van eh, soos wat hulle op die eerste sendingreis was. Hulle kom in Derbe en daar ehm um, het ehm um, Timoteus uh, eh, ook die pad saam met hom begin loop en hy het 'n baie goeie getuienis lees ek in in Handelinge 16. En omdat nou hoor ek 'n interessante ding. Vers 3. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom laat besny. Dit het hy gedoen terwille van die jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het geweet sy pa is Griek. Nou hierdie is 'n probleem, klink dit vir jou. Want pas hierdie ouens besluit besnydenis is uit. Ons besny nie meer nie Joodse Christene nie. Maar nou is dit duidelik dat Timoteus se ma is 'n Jodin en sy pa se Griek. En in so 'n geval het die Jode gewoonlik die roete gevat dat die dat die kind deel is van die Joodse volk. Maar hoekom sal Paulus so iets doen? Hy wat so sterk teen die besnydenis is. Hy wat in Romeine 4 sterk daarteen skryf. Hy wat in Romeine 9 tot 11 sê jy hoef dit nie meer te wees nie. Hy wat in Galasiërs 3, 4, 5 en 6 posisies inneem. Trouwens, hy word selfs hy ly selfs. Sy lewe is in gevaar omdat hy die besnydenis afskaaf volgens Galasiërs 3:5. En hy het um, skerp woorde vir mense wat die besnydenis afdoen. Hoe kon sal Paulus dit doen? Wel, of Lukas het Paulus verkeerd aangehaal en dit sê party ehm um, teoloog dat Lukas hier vir Paulus verkeerd verstaan. Of ons moet iets van Paulus weet. Ons moet 1 Korintiërs 9 onthou daar vers 24 tot 27 waar Paulus onthou jy waar Paulus gesê het vir die Jode het hy nou weer een jood geword, vir die Grieke het hy een Griek geword, om sommiges te red. Dit is Paulus' motief. Hy is op die hakke van mense, om hulle te red. En daarom, wanneer dit prakties is, en nie theologies afgeforceer nie, wanneer het gaan oor, ek wil te moot is in synagoges laat preek, want dis waar jy begin om te evangeliseer. Dis hoe Paulus hulle werk. Hulle begin in sinagoges en geen onbesnedene kan in 'n sinagoge praat nie. Jy mag nie. En daarom is Paulus se roete eenvoudig. Kom ons maak 'n pragmatiese reëling. Ons besny hom. Maar want so met ander woorde, wanneer jy nie 'n swaar teen sy kop het en sê Timoteus is verlore as hy nie besny is nie. Maar wanneer jy sê Timoteus, terwille van die evangelie, ek wil jou laat preek, sal jy dit moet doen. Nou ja, dan is dit reg. En so vertrek hulle en nou begin hulle loop. En ehm, ek gaan gou vir jou hierdie kaart wys want ek sien my Bybel het nog so 'n kaart in. Ek het my ou Bybel, hy val so uitmekaar. Maar hier's die kaart. So kom ons kyk bietjie. Dalk het jy jou kaart ook so by jou. En ek ehm, ek hoop jy kan hom sien. So Paulus hulle Hulle begin nou so reis en ons sien hulle is hier van Antiochia af hier op my kaart. Ek hoop jy kan nou sien. Nou begin hulle stap. Hulle is nie eers daar by Iconium, Lystra en Derbe en nou begin hulle rondreis Handelinge 16 vers 6 tot 8. En daai area. En uiteindelik kom maar 'n droom en ek gaan nou praat oor hierdie massiewe area waar hulle loop. Kry hulle 'n droom dat hulle ehm um, dat hulle moet oorgaan na Macedonië toe en dan gaan hulle daar van Troas af. Ehm um, ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Dan gaan hulle ehm um, Samothrake en dan gaan hulle daar by Neapolis aan land. Oet het kien nog daar sien, ekskuus ek's van die kaart af. En dan na Filippi toe, Tesalonika en al die pad daarna Athene en Korinte. Maar jy sal dit op jou kaart kan volg. Goed. Handelinge 16 lees ek in vers 6 tot 8 dat Paulus hulle ehm um, hulle deur die gebied vers 6 van Galasië en Galasië gereis. Omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië te kom. Toe hulle by die grens van Missie kom, het hulle na Betinie toe gegaan, maar die Gees van Jesus, interessante opmerking, het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het gereis tot by Troas, daar by die heidige Troje, waar ek jou gewys het. Nou hierdie gebied ehm um, waar Paulus hulle nou so rondgery het. Ehm um, waar hulle nie geweet het waar hulle ry nie. Verlang het hulle ongeveer 400 tot 800 km laat stap afhangende van watter Romeinse roetes hulle geloop het. Stop net gou vir 'n oomblik. Dis Paulus van wie ons praat. Ons hoor Handelinge 16. Hy het nou sy droomspan, Timoteus en Silas of Silwanus, sy volle naam, Griekse naam. En hulle begin loop. Hulle is nou deur Ikonium, Lystra, Derbe en van daar af sê Paulus manne, kom ons vat die sendingveld. Dan sê hulle, "Waar gaan ons heen?" dan sê Paulus, "Nee, ons loop maar." Nou ek wens ek het nou tyd gehad om in detail bietjie te vertel van kom ek deel net gou so ietsie oor hoe was dit op 'n Romeinse pad. Romeine het baie gebou. Daar was 'n paar baie bekende via routes. Hulle het dit genoem via iets. Nou hier hierso bo was die ehm um, die Via Ignatia het hierso so geloop. Ehm um, dit was 'n baie beroemde handelsroete hier by Filippi. Paulus trouens dit het daar by Filippi deur gegaan die Via Ignatia en uh, eh, daardeur Tessalonika. Was oor 1000 km lank uh, geplaveide pad wat die Romeine gebou het. Dan ehm, dan was daar ag daar was die bekende Via Maris daar by ehm, Sirië al die pad op via Appia, miskien die beste pad, bekendste roete daar in Italië van onderaf tot daar by Rome. Die Romeine het uh, enigiets tussen 'n 3 kwart miljoen kilometer tot 'n miljoen kilometer se geplaveide paaie reeds teen die 1ste eeu gehad en daar was verskillende graderings van hierdie paaie. En dan het hulle so rofweg elke 30 km plus minus 'n soort herberg, 'n taverna gehad en 'n bietjie korter uh, eh, tussenposes was daar uh eh, tipe van vulstasies waar jy jou diere kon kos gee, jou waans kon regmaak ensovoorts. En die gedagte was dat jy moes skanier om so tussen al hierdie tavernaai te ry, so rondom 30 km 'n dag kon 'n gemiddelde persoon reis. Nou as ons na al Paulus se reise kyk, Uh nou hierdie is net sy sogenaamde tweede sendingreis, maar as ons ook die derde sendingreis op hierdie gebied in ag neem. Aanvaar ouens vandag dat Paulus so tussen 16 tot 18 tot 20000 km te voet geloop het. Werk 'n bietjie uit. Hy het hier teen die jaar 48 begin sendingwerk doen, sy eerste sendingreis in elk geval. Hy hy sterf in die jaar 64, so hy hy tree op tussen 48 en 64 na Christus, 48 58. En dan is hy nog ten minste in vir 'n jaar of 3 in die tronk in Handelinge 26 27 24. Jy onthou sy gevang word um in Handeling 21 22 en dan vir sy voor Felix en Festus Daar sien Siseria Maratima vir 'n paar jaar in die tronk. Ons weet hy's ook in Rome 'n gevangene, ook in Efese. So lees ons in 2 Korintiërs 1. Soos hy dit aftrek het Paulus, hmm, roeweg seker net so 12 jaar gehad, 12, 13 jaar miskien vir sendingwerk. En as hy 16 tot 18000 km loop, en 'n ou loop so roeweg 30 maximum 40 km een dag. Uh, en dan word hy nog geslaan en uit mekaar slaan, dan kan jy nie so ver loop nie. Werk een bykie uit hoeveel jaar was Paulus fysies op die pad. Ek dink meer as 2 jaar as ek recht onthou het hy net geloop. Geen wonder nie, dink ek dat Paulus die loopbeeld die meeste gebruik vir die christelike lewe. Net in die feestheers en in Colossense eh, meer as 6 keer. Ek dink die eerste Johannesbrief gebruik het trouens 5 keer. Peripatyn om te loop. Ons sê die geestelike wapenrusting beeld. Maar vir Paulus is die beeld die loop beeld. So as jy as jy vir Paulus wil vra, Paulus kan ek jou kom sien, dan sou hy gesê het, loop so entjie saam met my, ons vat die pad. In elk geval Paulus het gestap. Hy begin 'n wêreldbeweging met sy voete. Hoe verander hy die wêreld? gaan en loop. Go out and walk, so Paulus gesê het. As jy iets vir Jesus wil doen, moenie 'n standpunt hê nie, kry 'n looppunt. Kry 'n looppunt. Get a walking point. <laughs> en daarom word Christene ook ja nie net daaroor nie, mense van die weg genoem. People of the way, mense van die hoddos. Griekse woord vir 'n pad is 'n hoddos. Mense van die pad. Hoe het Jesus oor die weg gekom? Net in Markus 8 tot 10, nou het ek vergeet, ek dink hoeveel keer sewe keer word hoddos gebruik. Selfs meer, ek het nou vir 'n oomblik vergeet. Jesus is op die pad. Hy loop. En dis wat Christene doen. En nou begin hulle loop. En net in vers 6 tot 8 loop hulle ongeveer tussen 400 en dit kan selfs by 700 km wees. Paulus hulle is aan roet in in via aan die Hados uh op die pad hulle beweeg. En uh, Paulus het nie altyd geweet nie. Dit gee my 'n bietjie moed. Want hier loop hy na keer die gees om, maar loop hulle weer daar. En dis nie 'n kort entjie se loop nie. Soos ek altyd sê, ek kan nou dink nou bel Timoteus se ma om. Nou sê sy, "My kind, hoe ver trek jy? Hoeveel siele het jy al vir die Here gewen?" En sê nee, maar ons loop waantoe? Nee, maar Paulus sê die Here sal ons wys. Hy sê Jesus is die weg, maar ons ons weet nie waant ons gaan nie, maar maar solank ons op Jesus se koers is. Dis mooi, né? Mens hoef nie altyd te weet waar jy gaan nie, maar jy sal met Jesus gaan. Dit is een van die tekste wat in my lewe vir my baie help. Handelinge 16 vers 6 tot 8. Dat selfs Paulus nie altyd geweet het nie, maar hy het geweet saam met wie is hy op die pad. En hy het elke dag sy kilometers geloop vir Jesus. En uiteindelik in Troas het hy 'n droom van 'n Macedoneer wat sê: "Kom oor en kom help ons." Nou ek het vir jou op die kaart gewys, hier gaan Stefan se groot kaart alweer. Daar die gebied is Macedonië. Uh dis 'n Romeinse provinsie in daai tyd. Maar dit was een van die belangrikste plekke in die antieke wêreld. Uh Philip van Macedonië kom van daar af. Filippus ook na hom vernoem, hy het die stad gestig waartoe Paulus nou gaan in 358 voor Christus. Filippi is 'n baie belangrike stad. Uh, o ja, Filip se se seun het eintlik baie beroemd geword, Alexander die Grote. Hy het die totale antieke wêreld uh, oorgeneem. Hy was waarskynlik die grootste militêre heerser tot vandag toe wat die wêreld nog ooit gehad het. Alexander die Grote. Filip sy pa die stad aangelê en hier naby die stad Macedonië het Eh, die groot slag tussen Octavianus en Marcus Antonius in Cleopatra plaasgevind. Onthou jy? Uh Mark Antony <laughs> en Cleopatra, soos ons hulle in Engels ken, en Octavianus, later keiser Augustus hier by Filippi en toe hulle verloor het, um ehm, keiser Augustus die keiser geword en Filippi het 'n baie belangrike stad geword. Uh, eh, uh keiser Augustus het groot eer aan die stad gegee. Dit het 'n militêre koloniestad geword, dit het baie goud gehad, dit was baie ryk. Maar nogtans was Tesalonika die hoofstad van Macedonië. Maar Paulus wou in hierdie baie belangrike stad op die Via Egnatia, die groot pad, soos ek sê, wat daar dwars oor Macedonië, Tesalonika toe geloop het en wat die hele wêreld so amper aan mekaar gebind het in daai tyd. Paulus kom nou daar aan. Nou Ek wil nog foto's wys. So ek wou nog altyd uh op die tweede sendingreis loop van Paulus. Nou ek was al 'n klomp kere van my lewe in Athene en in uh Griekeland en in Korinte daaronder naby Athene, maar ek was nog nooit in uh Filippi nie. En elke keer sê ek vir ouens ek wil in Filippi loop, dan sê hulle vir my man, daar's net klippe en ruïnes. Ek sê maar ek wil dit gaan sien. Want Handelinge 16 is een van my gidstekste in die lewe. Dit het my lewe verander. So maar verskoon as ek so hier stil staan by Handelinge 16. Want ek wou geweet het hoe kry iemand dit reg as hulle uitmekaar slaan in 'n stad en jy lê in jou eie bloed en liggaamsvloeistowwe om nadat Handelinge 16 vers 23 in Filippi met Paulus gebeur het, nadat hy baie geslaan is omdat hy 'n bose gees uit 'n vrou uitgedryf het en die eienaars hom laat vang het en hom vals beskuldig het en hy daar voor die stadsraad gegooi is. Wat maak dat jy 'n loflied sing in sulke omstandighede? En um, ek wou daar wees. Ek wou gaan sien. En ek onthou so letterlik op die 19de Desember, ek kyk hier op my foto's laas jaar, het my vrou en ek en twee van ons vriende, Willie en Liz Swart, het ons um, het ons daar in Filippi gaan loop, want ek wou daar wees, want ek weet daar is um, baie ou tradisie wat daai ou tronkie nog steeds identifiseer. En uh, <laughs> hier staan ons sommer uh, saam my vrou en Willie en Liz en en ek saam met sommer so 'n Joodse ag, vriendelike dame wat ons daar rondgewys het. En hierso is die water, uh die doopplek waar um, Lydia ged, waarskynlik gedoop is. Uh en wat tot vandag toe nog 'n pragtige kerkie is en 'n doopplek. Dalk was jy al daar. Maar ek wil graag vir jou wys ehm um, net gou daar uitkom. Ehm um, hierso is die stadsplein. Kom ek maak net eers so waar Paulus hulle ehm um, dan voor die stadsraad gedaag is. Die politargai. Toe Paulus nou beskuldig is dat hy die stad ehm um, uh, die mense daar opsweep of het hy bose gees uitdryf. Dit is eintlik so mooi as jy daarna Lukas kyk. Hy sê um, toe die um, bose gees die vrou verlaat. Dis so mooi Griekse woordspel. Toe verlaat die mense se geld hulle ook en toe gryp hulle vir Paulus hulle. En dan gooi hulle hom in hierdie plekkie wat tradisioneel as die tronk beskou word. Hierdie ou plekkie met die met die hekkie daar en ek het daar oor die ou hekkie geloer, daai hekkie wat jy daar sien en toe die tronk afgeneem. En hier, so word daar vertel, het Paulus so teen middernag lofliedere gesing in die stad Filippi, hierdie baie belangrike stad. Ehm um, ek lees hulle die stadsbestuur het Paulus se klere van sy lyf afgeskeur vers 22 laat afskeer. En toe het hulle daar op daai stadsplein wat ek julle gewys het, min of meer geslaan. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die um, hierdie klein tronkie gegooi met houtblokke om hulle voete. Nou die Jode as hulle jou gegee sal het. En Paulus maak gewag in 2 Korinte 11 en ek vertel dit elke keer, ek moet dit nou ook vertel. In 2 Korintiërs 11 vertel die Jood, ag, vertel Paulus Hy is 5 keer deur die Jode die gebruikelike straf van 39 houe geslaan. Soos Paulus nou vir jou sy rug sou wys. 39 maal 5 littekens sou daar op sy rug gelê het. As dit reg 194 en nou as die Jode jou geslaan het, het hulle jou so geslaan dat hulle geantisipeer het jy gaan dood. Ons het in die Joodse wette voorskrifte hoe moet jy maak as mense begin in skok gaan, beheer oor hulle liggaamsfunksies verloor en uiteindelik doodgaan onder lyfstraf. Maar die Romeine het nie getel nie, hulle het jou net geslaan. Nou sê Handelinge 16 vers 23 Paulus is baie geslaan. En soos ek altyd sê, dis hoe jy keer. So wat breek? Vingers, arms, bene steek uit. En teen middernag word hy wakker uit sy koma. En sy lyf is in pulp. Pap. En hy kyk na Silas en hy sê Silas, kom ons sing 'n loflied. Kom ons sing 'n loflied. Ehm um, hulle was teen middernag besig Handelinge 16 vers 25 om 'n loflied te sing. Skielik was daar 'n aardbewing. En ek onthou toe ons voor hierdie ou tronkie gestaan het, my vrou en ek en Willie en Lis net weer daai ou fotootjie vir jou wys. Ehm um, het dit in my hart 'n diep uh diep gevoel gemaak As jy dink daar begin hulle die Here prys. En en daar het God die tronk laat skud. En in daardie oomblikke dink ek het die hemel en aarde grond geraak en het God as te ware vir sy engele gesê die suiwerste lof vanaand is in Noord-Griekeland en Macedonië. Daar waar Paulus in sy eie bloed lê. En en en kom ons en dis as te ware daai aardskudding. En toe verstaan ek ook vir die eerste keer eintlik die vervulling met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 tot 20. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms en lofliedere en eer die Here. Eh, vervulling met die Heilige Gees, eh, die vol wees met die Gees is is lof. Hoe voller jy word, hoe voller word jy van lof. Hoe leer jy van hoe minder jy van die Here in jou het, hoe minder lof is daar op jou lippe. Ons maak van al die buitengewone dinge vervulling met die gees. God sê, <laughs> al hoe ek sal weet, mense is vol, as ek luister hoe hulle oor God praat. En het grijp God so in die hart, dat die aarde skit. En dan wil die trompbewaarder selfmoord pleeg. Wel, waarschijnlijk omdat trompbewaarders een groot moeilikheid was, as hulle gevangenis ontsnap het. Enig iets van self, eh, uh, voor die Romeinse rechtbank verskyn. En hierdie perd, hierdie trompbewaarder, ons weet hulle was die wreedstouwens in die dorp, so kom hy die job gekry het. Hy was waarschijnlijk deel van die ons wat Paulus so geslaan het. Dit was hulle werk om van tronkstraf die wreedste, makabere ding denkbaar te maak. En nou wil hy self doodpleeg. En Paulus, hulle stop om. Ha, Ek weet nie of ek dit sou gedoen het as ek Silas was nie. Ek sou gesê nee, Paulus se deure is oop. Kom ons hinke pink en hardloop. Dis 'n teken. Die Paulus. Nie. Paulus sê moenie jouself doodmaak nie vers 28. Toe vra hy 'n lig en hy val voor hulle neer. Wat moet ek doen om gered te word? En ek dink nie hy weet mooi wat hy vra nie, maar Paulus weet wat hy moet antwoord. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Paulus wat in bloed is. Wie se lyf stekend is dink nie aan homself nie. Ek wou daar wees, want ek weet nie in vakansie nie. Habakuk 3 sê op hoë plekke, né, onthou jy Habakuk 3 vers 17 tot 19, op hoë plekke laat die Here ons veilig loop. Ja. Maar ek kry nie eens op veilige plekke veilig geloop nie. Lyk vir my baie Christene ook nie. Ons sukkel. En ek wou weet wat maak dat as hulle jou uitmekaar slaan, as jy alles verloor het, jou gesondheid, jou waardigheid, jou mens wees, jou hoop wanneer jy in jou eie bloed lê en jy is nou veronderstel om 'n sendeling te wees en Silvanus hier langs jou. En die beste wat jy kan doen, sing 'n loflied. Jy kan nie sommer greer nie, jy kan nêrens heen gaan nie. Maar die lewende God gryp in. En die tromp die Here swaai oop en jy hardloop nie eens weg nie. Hierdie einste wreedaard, hierdie monster wat hierdie tronk in stand hou vra hy wat moet jy doen om gered te word? Dan gaan hy na sy huis toe. En hy verkondig vir hom die evangelie en jy doop hom en sy hele oikos, vrou, kinders, slawe, die hele hoeks. En jy eet saam met hulle en dan kom jy terug tronk toe. Hæ? Huh? Dan kom jy terug tronk toe. Nee, hy sê, "Skus nou, julle sien nou verstaan, ons het nou 'n teken ons hol nie." Nee, nee, nee, nee. Paulus kom terug tronk toe. Maar dan baie interessant. Baie interessant. Ehm um, dan eh uh, het die nuus nou by die ouens uitgekom in vers 36 dat Paulus nou Romeinse burgers is. Ons is nie seker hoe het Paulus dit kom bekend maak nie. Partykeer het ouens so klein plaadjie by hulle gedra. Uh of Paulus sou iets nog gehad het, maar hy's versekerde Romeinse burger. En dis 'n groot oortreding vir uh, sulke ouens as hulle Romeine sonder verhoor, veral vir 'n stad soos Filippi. En dan <laughs> interessant genoeg vra hulle ons ag Paulus. Dis reg, julle kan nou maar net waai. Slip hier by die tronk se agter deur uit. Vers 37. Dan leer ek iets van Paulus wat vir my mooi is. Wanneer dit oor die evangelie gaan, verneder hy homself. Maar hy help nie ouens om landswette te oortree nie. Dis wat Jesus sê daar in die bergrede. Jy moet met jou broer regmaak voordat jy voor die regbank verskyn. Ek kan jou help met vergifnis, maar as jy voor die regbank staan, Is daar ander wette, meneer en mevrou? En daarom sê Paulus: "O, as ek vir Jesus moet ly, sal ek die minste wees. Ek sal myself verneder, maar julle wil hê ek moet julle wette oortree." Ek gaan nie. Julle gaan vir my volgens Romeinse reëls gaan julle vir my kom om verskoning vra. Sit aan julle ketTINGS en kom vra my om verskoning en dan sal ons by die tronk se voordeur uitstap. En toe doen hulle dit en toe vertrek Paulus hulle. Sjoe, wat 'n storie. Handelinge 15 kerk van die Here uh, gaan nie vasval in Joodse wette nie. Selfs al moet ons die Ou Testament gaan herinterpreteer, dan doen die Nuwe Testament dit dat ons die gees van die wet hou. Handelinge 16. Ons vat die pad saam met die Here Jesus. En partykeer weet ons nie waar ons heen loop nie, maar ons loop saam met Christus en hy sal ons die pad wys. Hy is die pad. En dan kom ons in Filippe en dan preek ons vreesloos en dan slaan ons uit mekaar, sing ons 'n loflied. En dan kan ons selfs vir hulle wat ons mishandel het vergewe en Christus se lewende water met hulle deel. Maar ons is nie deel van 'n goddelose klomp mense wat teen owerhede in opstand is nie. Ons dien 'n ander koning, Jesus, die Here. Thank you.